形にするためにヒーローになるためにピンチに力を発揮する A 組か堅実に全体を底上げしている B 組か楽しみだ A 組 VSB 組初めての合同戦闘訓練バケラが黙れ勝負は必ず完全勝利いく 大丈夫絶対勝つから突き上げたナンバーが指さす空の彼方今よりも高い景色が別に見くびってたわけじゃないけどこれがヒーローかか僕らはヒーローになるためにヒーローらしからぬ立ち回りをしなきゃならないもっと強くなってんぞ誰も俺を止められないなりたい俺になるために思い出すだけで何でもできる気がしてくるんだ 常に心に